हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया है एक वीडियो को देखने के बाद और उन्होंने कहा है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है आपके में हो जा रहा है मैंने एग्जैक्ट कॉपी किया है आपके कोड को एस में और ये मेरे में नहीं हो रहा है आपके में हो जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है देखिए मैं आपको नोट पे भी करके वो चीज दिखा देता हूँ एक्चुअली एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पर आ, पर्टिकुलर कलर लगाने के लिए ये कोड था तो देखिए सबसे पहले यहाँ एस टाइप करता हूँ फिर यहाँ पे हेड टाइप करता हूँ फिर यहाँ पर आता हूँ जैसे ही नीचे तो यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ तो टाइटल हमारा है पैराग्राफ कलर ठीक है या फिर कलर दे देता हूँ सिर्फ C O L O U R ठीक है ये ब्रिटिश इंग्लिश है ये बात ध्यान रखिएगा आपको अमेरिकन इंग्लिश का यूज करना है यहाँ पर हमने ब्रिटिश इंग्लिश यूज किया है यहां पे आप भी कर सकते हैं लेकिन जहां पर कोड लिख रहे हैं वहां पर अमेरिकन इंग्लिश का यूज बहुत जरूरी यहां पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं ये लीजिए हेड को भी क्लोज कर दिया मैंने इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं ठीक है और यहां पर अब बॉडी टैग लगा लेते हैं ये बॉडी टैग लगा लिया अब यहां पर पैराग्राफ स्टाइल का प्रयोग करके दिखाता हूं तो ये लिखा मैंने paragraph style is equal to अब देखिए यहां पे डबल टेड कोट्स में लिख रहा हूं C O L O R colour colour की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा और यहां पे कर देता हूं ब्लू ठीक है ये हमने ब्लू कर दिया ओके और अगर आप चाहते हैं साइज भी देना तो साइज भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर आपको खाली क्या करना है टर्मिनेशन देना है ठीक है ऐसे और यहां पर आपको देना है फॉन्ट साइज ये लिखिए इस तरह से फॉन्ट साइज इस तरीके से और यहां फिर कॉलन लगाइए और साइज भी दे सकते हैं 40 पिक्सल यहां पे दे दिया मैंने और अब इसको क्लोज कर दिया मैंने लिखना क्या है लिखना है एच ठीक है ये मान लीजिए एस लिखना था अब इसको क्लोज किया यहां से पैराग्राफ को क्लोज कर दिया ओके इस तरीके से यहां पे आके ओके अब यहां पर बॉडी को क्लोज करता हूं और एस को भी कर देता हूं क्लोज तो ये बॉडी क्लोज किया और फिर एस को क्लोज करता हूं ठीक है देखते हैं पहले ये कलर हमारा प्रिंट होकर आ रहा है कि नहीं तो अब इसको सेव कर रहा हूं देखिए फिर U R dot S T M L colour dot S T M L से इसे सेव किया और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं और देखिए डेस्कटॉप पे ये बन के आ जाएगा ब्राउजर का आइकन ये देखिए ब्राउजर का आइकन बन गया यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए बस आप जैसे डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा लाइक like दिस ये देख सकते हैं एच जो है यूजुअली बड़े साइज में आ रहा है ये देखिए बड़े साइज में आ रहा है कि नहीं और ये कलर देखिए कलर कौन सा है अब अगर मैं बात करूं इसमें चेंजिंग करने की मैं फिर दिखा रहा हूं ध्यान से सुनिए अगर बिगिनर हैं तो दिक्कत होगी क्योंकि बिगिनर जल्दी जल्दी करते हैं काम और वो ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं दूसरा कोड क्या लिखते हैं इसी कॉपी कर लेते हैं यहां से कॉपी कर लिया और फिर नीचे आएंगे यहां पर और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे अब देखिए कलर में चेंज कर रहा हूं साइज भी चेंज करूंगा तो ये देखिए कलर में चेंज मैंने चेंज किया यहां पर कर दिया रेड आरईडी रेड e कर दिया आप कोड भी लिख सकते हैं अगर आपको सीएसएस की नॉलेज है तो कलर का कोड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे देखिए साइज चेंज करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ ट्वेंटी पिक्सल ओके अब इसको सेव करता हूँ यहाँ से जाके सेव किया और अब देखिए अब इसी चीज को चलाता हूँ दोबारा से तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी बड़े साइज में है ये यूजुअली छोटे साइज में है और कलर भी देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज हो रहा है ठीक है बात करें और चेंजिंग करने की तो यहां पर और चेंजिंग भी कर सकते हैं इसी कोड को मैं यहां पर फिर कॉपी करता हूं और इस बार कलर चेंज कर देता हूं ग्रीन कर देता हूं ठीक है ये देखिए ग्रीन कर दिया आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए वीडियो बना रहा हूं ठीक है वैसे ये छोटी बात है यहां पे देखिए ये 140 पिक्सल मैंने साइज कर दिया और 140 करने के बाद यहां पर इसको सेव कर दिया और फिर चलते हैं इसको रन करवाते हैं तो ये देखिए डबल क्लिक किया अब देखिए ये काफी इनसे काफी बड़ा हो गया इसका साइज तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी और भी कोई कलर देना चाहे तो यहाँ पे आसानी के साथ दे सकते हैं इसी कोड को उठाइए नीचे पेस्ट कर दीजिए और अब कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूं यहाँ पे कलर कर देता हूं लाइक वायलेट ओके ये इस तरीके से वायलेट कलर कर देना है हमें और अब इसको यहां से सेव कर दीजिए साइज चेंज करना चाहते हैं तो साइज भी चेंज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं साइज कर देता हूँ 90 पिक्सल ओके तो हर साइज मैंने अलग अलग दिया है आप देख सकते हैं दोनों ही मैं दे रहा हूं और आसानी के साथ ये होता चला जाएगा ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी प्रिंट होके आ रहा है तो ये इस तरीके से सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें thank you for watching this video